Thank you. त्यही हो अलिअलि स्ट्रेस हामी छौँ नि युल गेट थ्रु इट के छ भने हामीलाई भन् हामी के गर्न सक्छौँ भने मानसिक तनाव जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ आफन्त साथीभाइहरूलाई उनीहरू एक्लो छैनन् भनेर ढुक्क बनाऊ म छु नि